hoy día Chile tiene que tomar decisiones con respecto al cambio climático. El cambio climático es algo que llegó para quedarse hace mucho rato eh, y nosotros tenemos que adaptarnos o mitigar el cambio climático. Eh, eh, hay muchas, iniciativas que tienen que ver con adaptarnos al cambio climático y otras que tienen que ver con mitigarlo. La verdad es que los que tienen mayor responsabilidad en el mundo por mitigar el cambio climático son aquellas grandes naciones que son los que generan más gases con efecto invernadero. Por lo tanto, Chile tiene más una opción de adaptarse al cambio climático. Y por eso el, proyecto de ley de Chao Bolsas Plásticas, el proyecto de ley de modificación al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, los reglamentos a la ley REP, el, proyecto de ley que tiene que ver con los delitos eh, eh, ambientales. Todos esos delitos tienen que ver eh, con los temas que se necesita avanzar eh, para poder adaptarnos al cambio climático. Eh, pero al mismo tiempo eh, son urgencias que yo creo que el Congreso no ha sido capaz de absorber. hoy día el cambio climático avanza a pasos agigantados. Ya tenemos varios informes, no solamente de la OECD, sino que también lo que se está viendo hoy día en Polonia, de que al parecer la meta de los 1,5 grados no la vamos a poder alcanzar. y este Congreso la verdad es que avanza bastante lento con las materias legislativas que son eh, relevante. Y por eso nosotros vamos a plantear eh, en el corto plazo una modificación al reglamento del Congreso para que las comisiones sesionen más, para que la sala sesione de mejor forma y finalmente seamos un Congreso productivo que esté alineado con los cambios que requiere la sociedad. El cambio climático es una cosa, pero los restos de cambios que pide eh, la sociedad tienen que avanzar más rápido y la verdad es que este buque, que es el Congreso Nacional, avanza muy lento. Nosotros lo que podemos hacer desde el Congreso con respecto a la acción propia del Congreso, podemos ir dando señales, así se lo hemos pedido a la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y a la Presidenta eh, de la Mesa, que son señales eh, de, ¿cómo se llama?, de cómo llevamos nuestras costumbres dentro del Congreso, evitar el, plástico, evitar el papel y una serie de cosas. Pero lo más importante es evacuar los proyectos de ley que tienen relación al cambio climático eh, lo más rápidamente posible el proyecto de ley de Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que está en el Congreso hace ya siete meses, está en discusión. Hemos logrado de que la comisión funcione dos veces a la semana, cosa de poder tener eh, la mayor información posible y votarlo en general. Eh, y, creo que vamos por el buen camino. Eh, lo, importante es que el Congreso entienda de que el cambio climático es una realidad que llegó para quedarse y si nosotros no hacemos cambios concretos pronto, eh, vamos, a, vamos a sufrir las consecuencias en el corto plazo.